ushbu qizni va uning o'ynashini yaxshilab tanib oling. Nimaga? Sababini hozir video orqali o'zingizlar ko'rib bilib olasizlar. Aziz vatandoshlar, videoni boshlamasdan sizlardan like bosishingizni iltimos qilaman. Nimaga? Sababi hozir videoni ko'rib, bu videoni o'zingizlar tarqatginglar keladi. Telegram gruppalariga otasizlar va komment yozasizlar. O'shaning uchun oldindan like so'rab qo'yapmanki, o'sha yozgan fikringizlarni aynan o'sha qiz o'qib ko'rib chiqishlik uchun videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiev va siz aynonda Max Madiev kanaldasiz. Agar bu kanalga mehmon bo'lib yoki obuna bo'lmasdan atalatdan ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos ichingizdagi shaytonga quloq solmasdan like, obuna bo'laring. Sababi insondan insonga yaxshilik qoladi va inson bir narsani o'rganib o'rganib bilib oladi. O'shaning uchun iltimos obuna bo'lib qo'ying. Sizga zarari tegmaydi. Foydasi esa deyadiki, zarari tegmaydi. Xo'p, aziz yurtdoshlar, bugungi mavzu o'sha bir qizni tanib oling e, deb nomlangan va hozir nimagaligini o'zinglar bilib olasizlar. Bundan oldingi videoyimda e, bir pasport ko'rsatgan edim. Hozir bu pasportni yana ko'rishinglar mumkin. Bu bola ham e, o'sha qizlar tomonidan jo'natilib topilgan edi, lekin bu bolani aybi yo'qligi aniqlandi. Bu bolani surishtirdik, tagiga yetdik Bu bola prosta o'shalar pasportini olib bu bolani shantaj qilishgan ekan. Hozir o'zinglar hammasini videoda ham bir ko'rasizlar. Bu qizni mish qilib yuribdi. Qanaqa oldidagi o'ynash kim, qayerli ism, ham hammasini o'zingizda video davomida ko'rib bilib olasizlar. Bu arada eslatma, agar siz fikr yozmoqchi bo'lsangiz, kommentariyga o'z e, nima deydi, savolingizlar yoki javobingizni yozmoqchi bo'lsangiz, sizlar uchun 7-24 soat ochiq, mardu maydon, bemalol fikringizni qoldiringlar. Chunki bu videoda aynan xos ko'rib turibdi o'sha qiz va unga o'xshagan minglab qizlar tomosha qilyapti. Hammasi o'qib chiqadi. Marhamat. O'sha ishlar bilan inshaalloh konsul tomonga yo'l oldik assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz dindoshlar aziz vatandoshlar aziz qadrdonlar va bizni ashaddiy muxlislarimiz alloh sizlardan rozi bo'lsin xudo xohlasa hozir mana konsulga yaqinlashib kelyapman qani kirib mana shu zamonaviy qilib aytganda mana shu mashinniklarni hamma damliklarda inshaalloh beramiz xudo xohlasa rozisga beramiz maqsad ba'zi bir insonlar aytishi mumkinki qo'ying endi bu ham musulmon bu ham birodarimiz xato qilishi mumkin deyishi mumkinda endi bunaqa nimalar ham bo'ladiku kommentariyalar ham to'g'ri bu gaplarni bularni tushunaman men ham o'ylayman kelinglar na gumon qilaylik na boshqa qilaylik qonun oldida hamma jazosini olsin shunaqa to'g'ri qilaylik keyin ertaga albatta allohni oldida javobgar bo'ladi u bilaman bu narsani lekin buni agar bugun qilmasak aziz do'stlar ertaga bunaqa badbaxtlar ko'payib ketadi bunaqa ishni qilmasak mana shu oxirigacha yetkazmasak buni ular yana boshqa odamlarni aldaydi odam odamlarni ko'zini ochish kerakki boshqa bu ishlar qaytar qaytarilmasin to'g'rimi aziz do'stlar ha deb ular harom yeyaversa harom ishni qilaversa e, endi bechora bir albatta bir kambag'al bir faqir bechora odam rahmdil bo'ladi hammasi hamma narsaga rahmi keladi shularni aldaydi xolos ular to'g'rimi yo bironta boyni aldaydimi yo'q boyni cho'ntagidan bir tiyin pul chiqmaydi aziz do'stlar mana konsulga yaqinlashib keldim xudo xohlasa qani hozir kirib bularni ham suhbatini olamiz qani bular bular davlatni xodimlari bizni fuqarolarni qanday bular qani защита qiladi bunaqa nohaq insonlarda qanaqa javob berishadi qani hozir ko'ramiz aziz do'stlar mana aziz qadrdonlar keldik xudo xolasi. mana bir tosh tushib hozir inshaalloh mana konsultamiz panislari aziz do'stlar qayerdamiz ko'ryapsizlar pasolga keldik konsulga qani kirib ko'rib gaplashamiz assalomu alaykum yaxshimisiz ishlayaptimi bular assalomu alaykum yaxshimisiz nima bo'ldi pasportingizga pasportim yo'qolib ketgan avtotransport ishlaydi qaysi avtotransportda fermoy sherzod akam bormilar xo'p mayli o'zi fikrim pasport to'ldirishim kerak ana mana ayting pasportni yo'qotganman desangiz o'zlari nima qiladi bular bu tomonda ekan hozir kiramiz ko'ramiz inshaalloh mana biz kiramiz xudo xolasi yangi bu yangi ofislari inshaalloh azizlar kirib ana kim bor ekan hech kim yo'q shekilli assalomu alaykum yaxshimisiz aka sherzod aka yaxshimisiz yana sizlarga ishimiz tushib qoldi assalomu alaykum yaxshimisiz aka sog'lig'ingiz yaxshimisiz tuzimisiz yaxshimisizlar bugun yana ishimiz e, ismi sardorbek edimi bugun aka xizmat qilasiz endi videoni bir sherzod aka ishlaringiz yaxshimi aka charchamaysiz ishlar yaxshimi charchamay yuribsizlarmi bo'ladi bo'ladi bilan alloh ishlaringizga baraka bo'lsin tinchlik bo'lsin zamonlarimiz tinch bo'lsin shu musofirda yurgan jami birodarlarimiz opa singillarimiz alloh o'z panohida sizlar sizlarni ishlaringizga alloh baraka to'ysin tinchmisizlar aka sog'lig'ingiz yaxshimi har zamonda bir zamon sizlarni bir xabar olib turamizda shu xursandmiz xursandmiz shu agar e, kanalimizni kuzatib yurgan bo'lsalaringiz bir ikki kun ichida sardorbek mana shu o'tirib chiroyli qilib olsangiz ham o'qishim juda yaqin bo'ladida shuni olib yaqin ustolni olib bir joyga o'tirib qimirlamasdan olsangiz ham bo'ladi xudo xohlasa aziz birodarlar e, aziz e, bizni muxlislarimiz mana biz yana albatta har bir muammomizni har bir e, o'zbekiston fuqarosimiz albatta o'zimizni konsul o'zimizni asolislarga bir bir marta murojaat qilamiz o'zimiz xudbinlik qilmasdan o'zimiz qonun chiqarmasdan o'zimiz bir jahlimizga qul bo'lmasdan biz sizlarga murojaat qilamizda sherzodjon shu borlaringizga shukur qilamiz albatta rahmat sizlarga ham ozgina vaqtlaringiz bo'lsa ajratasizlar bizga yaqinda mana shu bir qizimizni kelayotganimda sizga nimasini tashladim mhmm. nimalar mana shu qizni familiyasi nima edi ochiq bo'lsangiz ko'rsangiz Ibragimova Ibragimov Xurshidovxon e, Rasulovna shunaqa Farg'ona viloyati Quva shahridan tug'ilgan mana shu ayolni video qilib e, bir Sardorjon Latipov degan inson e, shu nom bilan nimaga Telegramda video qilib jo'natgan ediki mana shu ayolni uchta ayollar urgan ekan mana shu holati og'ir aka yordam bering deb video jo'natgan edi oldin man aytdimki dalilsiz buni ishi qila olmayman men siz hech bo'lmasa o'zingizni video qilib ko'rsating man ko'rdim ko'zim bilan desangiz yordam beramiz dedim yordam bermadik oradan vaqt o'tgandan keyin shu inson yana video qilib manga aytib telefon qilib aka shu qizga yordam bermadik dunyodan o'tdi dedi to'g'risi endi biz bilasiz endi xalqimizga yordam bermasa xafa bo'lamiz to'g'risi xafa bo'lib video qilib kanalimga qo'yib yordam berdi yordam berdik mana pasportlarni tashladim sizga yana o'shani ko'rsangiz mana shu pasportlarni tashlab mana shular video qilib pullarni yig'ib berdim shu bilan yo'q bo'lishib dalil qilib bermadim man bularni haqida bularni o'g'ri yoki boshqa demayman lekin man hech qachon bularni bulardan keyin videoni bergandan keyin e, pulni bergandan keyin hech ko'nglim to'q bo'lmadi shu haqiqatdan ham rost ularga aytdimki iltimos hech bo'lmasa video qilib bera olmasangiz manga причина mm, смерти qilib jo'nating man ishonmay xalq ishonsin buni orqasidan yozuvlar talashlar bo'lmasin janjallar bo'lmasin degan gapni qildim shu narsalarga biron nima bormi bir chora biron narsa bormi shu qonundan hal qilsak shularnida masalan boshqa boshqa insonlar shuni qaytarmasligi uchun rahmat qori aka o'zing uchun man ko'p marotaba takrorlayman uchrashuvlarda ham fuqarolarimiz bilan suhbatlashganda ham boshqa boshqa masalalarda ham ko'p buni charchashdan e, gapirishga charchamayman to'xtamayman har doim har qanday holatda o'zbekiston respublikasini chet el davlatidagi vakolatxonalari bor mana u novosibirskda ham bosh konsulxona bor yaqinda mana tashqi mehnat migratsiya agentligini vakolatxonasi ochildi shularga murojaat qilish kerak ayniqsa e, gruz двести deymiz endi yuk yuz deymiz e, mayitni vatanga qaytarish to'g'risida endi tegishli tartib qonun qoidalari o'shaning uchun har bunaqangi holatda e, man o'ylardimki davlat idoralariga murojaat qilinsa maqsadga muvofiq bo'lardi sababi biz e, o'zimiz orqali ya'ni har bitta hududdan rossiyani har bir hududida bizni o'zimizni o'zbek diasporali faoliyati yo'lga qo'yilgan rasmiy ular orqali biz e, masalaga oydinlik kiritish imkoniyatiga ega bo'lamiz bundan tashqari bizda kerakli mutaxassislar bor kerakli yuristlar bor hamma narsaga xulosa berish uchun hamma masalaga xulosa berish uchun yo'l yo'riq ko'rsatish uchun mutaxassislar faoliyat olib boradi o'shanga aka e, avvalo buni dastlabki boshlanish jarayoni o'zi noto'g'ri bo'lgan hmm. to'g'risi to'g'risini gapirish kerak nimaga noto'g'ri bo'lgan birinchidan aytaylik kaltaklangan bo'lsa yoki tan jarohati olgan bo'lsa marhamat huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bor organ xodimlari bor hamma joyda bor o'sha yerga murojaat qilish kerak o'ylanishini ikkinchidan endi aka bunaqangi insonlar juda yam ko'p ko'p bizdan oldin ham bo'lgan hmm. aka hozir ham bo'lyapti man o'ylaymanki bundan keyin ham bunaqangi bir bir birini aldaydiganlar bo'lsa kerak bunga endi hech kimni hech kimni haqqi yo'q aytaylik samosud qilishga hech kimni haqqi yo'q hmm. endi biz hozir e, ma'lumotlarni oldik hmm. mana hamma ma'lumotlarni berdingiz tegishli tegishli tartibda hozir rasmiylashtiramiz murojaatingizni и belgilangan tartib asosida bularga demak chora ko'rish ko'rmasligini sudga demak qoldiramiz buni buni qonun qonunlarga ko'rish kerak qayerdan bo'ladi nima uchun yosh bolalarda sherzod aka bular yosh bolalar hali bu agar bunaqa yoshlar kelajagimizni yoshlari shunaqa qilsa davlatimizni kelajak qanday bo'ladi shuni o'shaning uchun bu ishlarda boshqa yoshlarimiz boshqa bolalar qaytarmasligi uchun man xohlaymanki bunga chiroyli qilib chora ko'rsalaringiz qonun doirasida albatta har bir har bir qonunni buzgan inson jazo ko'rishni xohlayman albatta jazo jazosini oladi lekin albatta samosud qilishga haqqimiz yo'q albatta man shu buni sizni aybingiz yo'q deb hech qachon aytolmayman buni ko'rib chiqasizlar bu mulohaza qiluvchi idoralar sud organi demak e, bu qarorni qabul qiladi mana mutlaqat buni lekin belgilangan tartibda aka murojaatingizni ko'rib chiqamiz yana bir bor edim sizga iltimos mana sizni ko'p подписчиklaringiz e, bor bilaman kuzatib boraman kanalingizni sizdan iltimos hammaga yetkazing aka shunaqangi holatlar bo'lsa to'g'ridan to'g'ri bemalol murojaat qilishsin qilishsin har qanday holat bo'yicha yana bir marta shu obunachilarimizga bunga murojaat qilib bunga murojaat qilib nimaga bunaqangi bir e, aldagi aldaydiganlar ko'payib ketadi sababi ko'payib ketishiga sababi shuni to'g'ridan to'g'ri murojaat qilmaganligida to'g'ridan to'g'ri murojaat qilganda biz e, qonun qoidasini tartib qoidasini tushuntirardik hal qilishga yordam berardik yana bitta e, nima savol berar savol emas endi shuni hozirgi mana shu qizimiz haqida bu haqiqatan o'lganmi o'lmaganmi tirikmi yo'qmi bu moskvada bo'lgan voqea shuni bilishni bir iloji bormi tekshirib o'tkazib shuni bilishni iloji bormikin albatta ha men qancha murojaat qildim hech kim yozmadi kommentariyadaki mana shu tirik yoki mana shu rost mana shu haqiqatdan ham o'lgan bittasi yozibdi dalil yo'q lekin mana shu dalil bo'lib mana shu haqiqatdan agar bular yordam bergan bo'lsa mayli men xursandman lekin agar mana shuncha pulni ozgina endi pul ozgina bo'lsa ham baribir agar ming so'mda birovni pulini harom yesang bu endi bora bora katta bo'lib ketadida endi shu shu nimalar ham borku haligi o'g'rilar ham birinchi bir so'mda o'g'irlaydi keyin ikki so'm shunaqa bo'lib katta o'g'ri bo'lib ketadida bular ham yoshlar ham shunaqa chora qilmasak bularni e, nimasini ko'rmasak bular katta bo'lib ketadi katta o'g'ri bo'lib ketadi vatanimizga qayerdan o'zbekistondan sharmanda bizga o'zimizda sharmanda biz Men buni xohlamayman Men xohlamayman shu vatanimizni vatandoshlarimizni mana shu begona yurtda yurgan o'zbek tojik kim bo'lmasin o'zbekiston xalqini fuqarolarni o'zimizni musulmon xalqini begona nimalar misol ruslar boshqalar ko'rib havas qilishsinki mana shularni bizni ko'rib misol mana shu insonlar qayerda bo'lsa, mana shu yaxshi insonlar deysin. yoki ishonib nima qilsin mana shunaqa qilish qilishib bunaqa o'g'irlik ishni yoki boshqa ishlarni qilishsa manimcha hech kim bizga ishonmay qoladi hech kim ishonmay да albatta bizni o'zbek e, milliy urf odatlarimizdan biri farzandlarimizni tarbiyalash uni o'sib kelayotgan yoshlarimizni to'g'ri yo'lga boshlash xudoga ming qatla shukur alhamdulillah e, ota bobolarimiz man eslayman ota bobolarimiz ota bobolari ham hamma hammalari demak e, haqiqiy o'zbek xalqini umuman o'sha xalqimizni mehnat qilib o'sish mehnat qilib halol pok non topishga mehnatdan qochmaslikka to'g'ri yo'ldan yurishlikka shunga o'xshagan kabi bir ezgu fazilatlarga yo'naltirilgan hmm, hammadan и e, e, bundan tashqari butun dunyoda o'zbek xalqi haqida o'zbek xalqini mehnatkashligi o'zbek xalqini halolligi haqida demak don taralgan hmm. e, mana shu bitta ikkita endi guruch ko'rmaysiz bo'lmaydi deganda hmm. bitta ikkita mana uh, shunaqangi yovuz niyatdagi fuqarolardan iltimos qilib qo'yaverdim xalqimizni nomiga dog' tushirmasliklarimizga hamma uh, ishlar demak o'zini uh, oydinlik kiritiladi hammasi aniqlik kiritiladi hech qanday ish yopiq qolib ketmaydi albatta tegishli odamlar tegishli jazosini olsa kerak xolos shu oxirida mana shu fuqarolarimiz agar musofir shaharlarda bo'lsa muhojirlar desak agar mabodo sizlarni mana sibir okrugidagi sizlarni telefonlaringizni bilishmasa yoki biron muammoga e, muammoga kelib e, o'sha narsalarni hal qilolmasa shularga bir o'zingizni nomerlaringizni yana bir marta har safar aytgansiz yana bir marta aytib qo'ysangiz telefonimiz yoniq har doim круглосут kecha kunduz yigirma to'rt soat bizni telefonimiz yoniq telefonimiz demak e, sakkiz to'qqiz yuz o'n uch e, yetti yuz o'ttiz besh nol yetti nol yetti mana shu nomerlarga bemalol aziz fuqarolar aziz vatandoshlarimiz murojaat qilaverasizlar har safar sizlar mandan e, avtobus masalasi yoki poyezd masalasi yoki samolyot masalasini so'raysizlar aziz do'stlar mana shu o'rnida aytib qo'yishim kerak aka transportlarga boshqa konsulxonani aloqasi yo'q avtobusga poyezdga ham samolyotga hammasi ochiq qo'yilgan samolyot ochiqcha respublikasini transport vazirligi tomonidan belgilangan tashkilotlar o'zi shug'ullanadi manga ham shuni ko'p savol berishadida narxlari boshqa endi mayli men xalqim uchun agar xizmat qiladigan bo'lsam man hamma joyga borib hattoki e, o'zimni nimalar kassaga borib narxlarni ham bildim minnat emas shuni aytmoqchimanki yo'l masalasiga shu e, poyezd yo'li yoki avtobus bunaqa masalasiga hozircha savol bermay turinglar man o'ylaymanki sizlar bizdan yaxshiroq bilasizlar hali qachon ochilishi faqat duo qilinglar ochilsin sizlarga kattakon rahmat vaqtlaringizni biz uchun ajratgan alloh barakat rahmat sizlarga aziz obunachilar xudo xohlasa sizlar bilan xayrlashib qolamiz aziz do'stlar bu ishni mana xudo xohlasa bularga topshirdik inshaalloh agar ular noqonuniy ish qilgan bo'lsa albatta ehm, qonun doirasida jazo oladi inshaalloh qilgan qilmishiga albatta jazosini oladi inshaalloh assalomu alaykum va rahmatulloh Xo'p, bu videoda undan oldin bir chiqardim. E, nima bo'ldi o'zi? Aslida men bunday videolar chiqarmayman. Bunday videolarga iloji boricha e, aralashmayman. Ya'ni qaysi ma'noda yordam video. Sababi shunaqa sharafsiz iflos insonlar bor. Ba'zida ba'zi bir blogerlar ham shunaqa, e, men menda hozir kim tochnisi qanday deb aytmayman, lekin bunaqa insonlar ham bor. xalq pulini olib, xalqdan yordam so'rab e, yig'ib, bitta-ikkitasi hatto O'zbekistonda ushaldi, bitta-ikkitasini bizdan surishtirishdi. E, buni tanisammi boshqa deb. Ya'ni bunaqalarni davlat ham bilib turibdi. Prekrasni, Prekrasniy. Xudo xolasa 7 yingni edi. Nimaga? Э, sababi xalqdan pulni yig'ib turib, e, o'sha aytaylik kasalga yoki boshqaga bermasdan o'zi yeb yuribdi. Bunaqa ifloslarni bu dunyoda qonun taraflama ham javobi bo'ladi. Agar qochib ketdim yoki bilishmadi deydigan bo'lsa, nargi dunyoda <clears throat> alohida javob beradi. Bu dunyoda ham Xudo xolasa buni javobgarligi bor. E, bunaqa sharafsiz insonlarni to'g'risi Alloh nari qilsa sizdan mendan. E, bir qiz chiqibdi o'sha akamizga aytishlariga qaraganda e, pul so'ragan, aka o'lyapti, yordam bering deb. Bu inson ham pul yiqqan. Endi farqi yo'qda kimdir aytaylik 1000 rubl bergan, kimdir 2000 rubl bergan. oz bo'lsa-da o'sha 500-600 dollar pul yig'ilgan. Adashmayotgan bo'lsa, Bakundan ham ko'pdir. Endi 500-600 dollar ham aziz vatandoshlar O'zbekistonda 5 kishini oyligi, e, Turkiyada yoki u yerda ham 2 kishini oyligi u yoq bu yoqqa. Patologi bitta odamning oyligi baribir. Birta odam unga 1 oy ishlaydi, ertamadan kechgacha. O'shani pulni yig'ib turib, bu qiz o'lyapti deb yolg'on gapirib, sekin yo'qib ketgan. Orada bu qizni taniydiganlar yozgan, e, u qizi yolg'onchiligini, mashinaligini, hatto o'lmayotganligini yozib qoldirishgan. Endi e, bu qiz kelgan yozishda boshqa qildi, qochib ketgan telefonlarni o'chirib, cho'rning qilishib olgan, pullarni olishib olgan. e'tiborli bo'lishinglarni har doim videoimda gapirganman men meni yomon ko'rib qolsa ham dushmanim ko'paysa ham har doim sizlarni o'ylab video chiqarganman Xo'p, aziz toshlar, siz ham o'zingiz fikringizni bemalol yozib qoldirishingiz mumkin sizlar bilan men muhammadjon Jomadiy bo'ldi kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman o'zingizni ehtiyot qiling sizlar bilan har doim men bo'ldim muhammadjon madiyev xayr